Niinku, just tuosta tällä hetkellä energiaa. Ja Raikka ihan siihen kulma. Punainen nuoli Siihen. tarkoittaa negatiivista energiaa. Niin silloin asetta niin toinen jalka ei nouse tarpeeksi nopeasti polkinnalta. Sitten me koko ajan tässä katsotaan tätä 3D-tehokkuutta. 3D-tehokkuus tar tarkoittaa sitä, että kuinka suuri prosenttimäärä kaikessa, niin voimasta menee oikeaan suuntaan. Se, että mietitään, että mikä on se oikea suunta, niin jos tässä on kampi, niin pitäisi olla aina 90 asteen kulmassa. Eli silloin kun kampi on alhaalla, täällä alhaalla, niin silloinhan voiman pitäisi mennä entistä enemmän taakse. Eli sieltä tulee selkeästi tehohäviötä. Eli kun katsotaan esimerkiksi tässä, jossa näkee sitten tämän voiman pituuden ja tummavärit, mitä tummempi väri, sen taloudellisesti se on. Ja sitten just niin kuin äsken sanoin, niin täällä sitten vielä tulee aika paljon tehoa, mutta menetetään jo taloudellisesti. Eli siellä on niin selkeästi siitä, että pystytään parantamaan pikkasen sitä sitä. Ja tota, siis katsotaan vielä täältä ensimmäistä. Mutta todennäköisesti ei ole oikein, ihan oikealla paikalla tuo satua tai sitten tuo lompa koukista ruvennut <laughs> kuroutumaan siellä kiinni, mutta se tarkoittaa sitä, että katsotaan, että hän rupeaa painaa liian aikaisin jo siis polinta alaspäin, että missä on taas siinä hiukan voimaa. Eli nämä on asiat, mitä pystytään sitten satulan paikalla tai tällaisella venyttelyllä tai...